good morning. Сусеньки, сусеньки. Mamá. Сусеньки, сусеньки. Ahora te voy a tocar la jalea. A ver, puto, no te pases de verga. Mundo